barkamu da saduwa a wannan rana ne albarka ta laraba kamar yadda aka saba don gabatar da karatun littafin mai albarka da malik da iko na allah da kudura ta allah allah mana jagoranci muna cikin kitabun harshe za mu tashi babu nikahin mubarak. insha allah amma kafin wannan kamar yadda aka saba lokaci bisa lokaci muka faɗakar da kanmu abin da zai amfanar da mu yau za mu faɗakar da mu a abin da ya shafi zumunta saboda zumunta tana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai wani lokacin wasu abubuwa sukan kawo tangarda dangane da sadar zumunta musamman da muka diba irin rayuwa ta yanzu wani mutum idan Allah ya sa iya da arziki to bashi da tsarin mu'amala da yan uwan to dalilin rashin mu'amala mai daɗi da yan uwan shi takan kawo ka ga yan uwan suna nesa da shi wani kuma ba wai mu'amala bacci take da wahala tsakanin shi da yan uwan zai iya kasance kuma su yan uwa su ne za a ga suna nesa da shi to ala ayi halin da wanda shari'a ba tare da haka ba kai idan Allah ya wadata ka ka yi kokari ka san hanyar da za ka shayo yan uwanka a kusanka kai kuma ɗan uwanka idan iya da akwai in dai Allah ne dan wanzan Allah za ka ziyarce shi to kai kai ziyara kar ka sa ziyara a ranka gari ɗaya ba ne tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa amini da amini aboki da aboki malami da almajiri dukkan su wani ana son ziyara saboda in ka kalli sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ya ɗauki dukkan matsayin haka akan mutane amma za ga ya kawo mutane ziyara kuma su ma sun kawo mishi kuma Allah yana faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma wa ati dhal qurba haqqahu wal masakin wa bin sabil wa la tubazzir tabazira wannan aya kaga abin da take faɗakarwa muhimmancin yayo na kusa jikinka Dalili Allah ce wa ati zal qurba su ma ta zubuta dangin iya ko na baba dangin uwa ko dangin uba Allah ce ku ba su haƙƙinsu duk ɗan uwanka iya da haƙƙi a cikin dukiyarka kuma komin kaɗankinka komin yawanta dukiyar ko kaɗan ce ko da yawa sai ɗan uwanka iya da haƙƙi saboda haka Allah ce wa ati haka hu wani musu ke haka na masu ƙaramin ƙarfi. masu ƙaramin ƙarfi Allah ya ɗora musu haƙƙi a kanmu. kai ne ke gwargwadon yadda kake da akwai to ka ɗara wani to wannan wanda ka ɗara ka sani akwai haƙƙi da Allah ya sanya a cikin dukiyarka ko mun ganganta ba duk yadda ka kai kankanta yana da haƙƙin da ya kamata ka taimaka mishi haka nan wabin sabi baƙo a gari sai Allah ce wala ta bazar ta bazira kar ku yi almubazzaranci almubazzaranci yau za ka ga masu ƙaramin ƙarfi musamman kamar yadda muka wani rana ta akwai matsala sosai a cikin duniya amma za ga masu akwai kawai suna harare ya za a yi harbe ku ga matsala kowa ya san da ita ga yunwa ga bala'i ga cututtuka wani mutumin ciwo zai kama shi ba shi da kudin magani ciwo zai kama mata shi ba shi da kudin zai siya mata magani ciwo zai kama ɗan shi ba shi da kudin da zai siya ɗan shi magani domin bahaushe ce idan ana ta kai ba ta kaya abin da za a ci ya wahala kuma ga ciwo gaba da baya to a irin wani ne allah yake kwadaitar masu akwai su taimaka wa waɗanda ba su da to amma kaga yanzu zamani yanzu yadda ake su masu akwai idan sun ga shiga cikin matsala abin da suke wama kaka za a yi ma su je su sayo kaya su ƙara mashi kuɗi a dole ku saya to kaga wannan iya daga cikin rishin imanin mutane mu ne yanzu wannan alama ce ta kekashewar zuciya mutane tana cikin halin lahoro na kwata kai kuma kana dibawa ta ina ne za ka samu ka ida bangare su ta ina za ka samu ka kai su za ka soyo kaya kai ka famar a zuciyarka kayi ya tsada ka sai da tsada wannan iya daga cikin rashin imani allah ya ce wala ta bazurta bazira sannan kuma Allah ce wata kulla a nuna biye wani arha. ku ji tsoron Allah wannan da kuke magiya da shi da zumunta ka ce wani a eh, dan babanka dan mammarka dan kakanka ka ga magiya ke nan zumunta to Allah ce wata kulla ku ji tsoron Allah na. Allah zai ta sa a nuna biye. wannan da kuke magiya da shi wal da zumunta sannan kuma Allah ya tsinewa wanda yake yanke zumunta albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana lahu qadi'ir rahim Allah ya tsinewa mai yanke zumunta albarka inda wani zai tunani annabi ya ce Allah ya tsine mishi albarka ko ina ne annaba ai bayya wadda abu sai dai kai ne ban gane ba akwai aya Allah ce fa hal asitu in ta tawallaitu an tubu zunubil ardi wa tukadu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah kaga maganar manzo Allah ana rahman ni ne mai yawan tausayi sai kuma annabi ya ce Allah ya ce wahiyar rahimu menene wato tausayin na Allah shi ne rahim sada zumunta amma wasalaha wasalatu duk wanda ya sada rahamaniya ta Allah to Allah zai sada mai wa man kadaha duk wanda yake tausaya ba ba tatu Allah zai yake mai idan ka ce ni na yake zumunta ba zan je ba gidan almajirina ba zan je ba gidan malamina. ba zan je ba gidan dan uwana ba zan je ba gidan kanan uwa ko kanan uba ba zan je ba gidan abokina ni na zauna a nan daga nan sai na to Allah ya yanke ma kai ma duk wanda ya haka Allah ya yanke mishi da kaga wajibi ne duka sadar zumunta ala ayi hala nabi ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu kaga idan muka riba mutane me suka shigarta yanzu maimakon ka sa takalmi ka je gidan wani ɗan uwanka ka samu lada sai ka sa takalmi ka je mazam na hira ba haka ji ba maimakon ka sa takalmi ka je inda za ka samu lada gidan aboki ko gidan ɗan'uwa ko gidan ƙanwarwa ko gidan yar uba ka je ka samu lada sai ka sa takalmi ka yi kilomita wajen biyu da ya ƙarshen gari na arewa sai ka je ƙarshen gari na kudu da ya ƙarshen gari na yamma sai ka je ƙarshen gari na gabas ina ne ai mu ne gurin hirar mu guri hirar mu ai bai mana nisa samu sai a zo kuma hirai babu wani abu wanda zai amfane ka babu hadisi babu fiqh babu kira'a waɗannan su ne abu wanda zai wato kama ma ka samu rayuwa mai kyau sa'ada mai kyau in ma ka je a karanta alkur'ani a karu in ma a karanta fiqh a karu in ma a karanta hadisi a karu sai a je a kama rafada sai a ja a kama kawai ɗirkaniya to abinda yake so ko da za a zo gurin zaman hira ya zama to za a kama sai a hudu wani abu wanda zai kara ma a dinace za ka wayi gari ɗan musulmi idan ka ce mai watannin musulunci guda goma sha biya sunansu sai ka su zana ba ku zana haka ɗan musulmi kakan ma musulmi ba ba ba ba dan musulmi ba jikan musulmi uba musulmi kaka musulmi kakan kaka ma musulmi amma idan ka ce watan musulunci guda goma sha biyu zana masu rasu ya ce bai sani ba al-muharram safar rabiul awwal wa rabiul akhir jumada awwal wa jumada akhir rajab sha'bana ramadana shawwal sai ya ce wannan musan ba amma da ka koma ne tarayya janvier février mars avril mai juin juillet juillet août september october november sai ka je ya kawo su tun shekara bakwai ya iya juan juillet août september october november december ya iya tun iya shekara ɗan shekara biyar amma kuma ya kai ɗan shekara tamanin kuma bai iya ba wanda na addinin shi ƙarfi eh? ba to ka kan ya ƙarfi ko ya ɓaci da ba albarkala ko ba gaskiya ba inda haɓa ya ƙarfi to aiki ya ɓaci eh. to ya kamata ce ɗan musulmi dai ya iya sunan watannin musulmi ko da ka san na nasara ba mu ce ba ka amma da ya kamata ya zama naka na musulunci shi ne kawo fifita wallah malam suna yan balo da kawai suka iya rike <coughs> suna yan balo mutum ɗaya ya zana ma sun fi ɗari a kan shi wanda ya sani yan bala Allah hal kuɗin da ake sayan shi daga inda ya fara zuwa halayen da yake la hawla wala quwata ya zana sunan dan balo ɗari wallahi aka sun fi ilgiya nan garin sunan dan balo ɗai ɗai ɗai ɗai aka ɗari wallahi su zana ma ras da sunansa daga inda suka fito da kuɗin da ake